السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ في هذا الشريط سنتعلم طريقة إنشاء كل من المربع والمستطيل باعتماد خاصية القدرين سنبدأ أولا برسم المستطيل بواسطة المسطرة والبركار نرسم الدائرة C1 مركزها واحد وشعاعها 3 سنتيمتر بقلم الرصاص والمسطرة نرسم قطري الدائرة AC و BD نصل النقط A و B و C و D على التوالي فنحصل على المستطيل ABCD من خلال الشكل نستنتج أن للمستطيل قطرين متقايسين ويتقاطعان في منتصفهما والآن سنرسم المربع باستعمال نفس الأدوات نرسم الدائرة c 2 مركزها O2 وشعاعها 3 سنتيمتر نرسم قطري الدائرة EG اش حاملاهما متعامدان نصل النقط E و F و G و H على التوالي لنحصل على المربع EFGH نستنتج أن للمربع قطرين متقايسين وحامليهما متعامدين في منتصفهما أبنائي الأعزاء في نهاية هذا الدرس يمكننا أن نستنتج أن لكل من المستطيل والمربع قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما لكن الاختلاف يكمن في أن حاملي قطري المربع متعامدان لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته